теперь самое интересное. Easy. compris Compris Compris Sound like the way she do, she put it back into it. clack. Ну ёбаный твой рот. Это пиздец. Ну ёбаный твой рот. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. А ну, решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою. Sound like the way she do, she put it back into it. this is win.